times.

Más bien debería preocuparse usted por cumplir sus citas, cumplir sus citas y por ser un buen novio.

No don Rafael, ¿no habíamos quedado en algo? ¿Cómo así que no hay nada que hacer? O sea, don Rafael, ¿usted es consciente cuánto yo invertí en esto? ¿Cuántas personas están esperando por esto además de mí? Lo ¡Ah! ¿Cómo así, don Rafael? ¡No, no es justo! ¿Qué haces con él? Pues es que también es mi amigo. Ana, Ana, ven, espérate, no es para tanto.